ini beda sama vlog-vlog sebelumnya. Kali ini saya akan belajar meracik minuman e, rempah Indonesia andalan lebih pahit dua. Saya mau diajak ke dapurnya. Tungguin ya. Oke. Okay. Apakah kau yang menumpuk Sakit dan berkecamuk uh, eh, Aku mau bikin rempah Uh, rempah Indonesia, mas chefnya banyak protes deh Rempah Indonesia, oke okay. uh, eh, Bahannya ada gula cinnamon, gula sama madu gula cinnamon itu kalau nggak salah gula diencerkan tambah kayu manis terus apa lagi mas ada madu ada serai ada pekak ada kayu manis aku ulang ya segelas segini segelas ini harganya 18.000 e, eh, rempah Indonesia di Legipai 2 Oh ya, lebih pahit satu dan dua sama aja. Ah, bahannya gula cinnamon itu terbuat dari gula encer sama kayu manis, terus madu, peka. terus pekak, lemon, terus eh. lemon, lemon, lemon, lemon, hai, lemon, kayu manis, sama serai. Kaum hawa kita sudah kalah dengan Chef Dino ya. Ini cowok loh yang yang ngeramu minumannya cowok. Oke, saya belajar. Madunya dikit ya, Mas. Ini dulu aja enggak apa-apa. Ini dulu. Pokoknya segini tadi, sebelum tadi dibagi dua antara madu dan sinamon. Madu dan sinamon. rahasia di sinamon ini. Di madu sama dia apa? Cuma kalau rahasia, Pak. sudah berlaku terus terus saya enam mas salah oh nah saya tujuhnya itu nah, rasa itu apa sih rasa itu loh rasa itu, itu rasa itu Tes. taste yang angel iku taste yo rek Gak boleh ragu-ragu, gak boleh takut salah. Stop. Oh. Ini madu. terus yang boys di Legi Pahit itu tempatnya homey uh, eh, kekeluargaan dan kita bisa belajar meracik minuman sendiri. Seringnya makan itu jodohin. Didudukin di mana? Oh aduh. Coba Pak Siap kan? ya. sini ya. oke okay. ini dua kayu manisnya dua dua gini ya oke okay. dimasukkan terus kita kaknya berapa biji berapa biji tujuh atau delapan ini bisa dibeli di satu dua tiga empat biasanya iki dua kesukaanku kurang merebus air panas harusnya tadi dibarengi merebus air panas mas ini dimasukkan ya iya, iya ready baru ini dipotong iya. potong enak ya, sekarang enak apa potongnya gini biar gak nyokrok waktu minum apa ya gak nyokrok itu apa ya pokoknya gak nyulek atau gak nyokrok waktu minum ini bermanfaat untuk menyembuhkan oh, batuk-batuk. Oh, peka itu memperlancar buang air kecil. Datang ke Legi Pahit, kita bisa minum kopi, bisa minum rempah Indonesia, bisa ngobrol tambah saudara tambah ilmu tambah pinter bikin minuman Thank selalu suka selesai. Terima kasih Mas Dino, ilmunya tambah berkah, tambah barokah. Amin. Matur nuwun lagi pahit. Kita ketemu lagi di vlog saya selanjutnya.